внутри могу сказать, жизнь удалась Собираю чеки прям на каблуке У моих деток будут бабки в рюкзаке В рюкзаке, в рюкзаке На руке аппеташи айс, айс Я поставил за концерт и большой Я вставляю брюлики по тактилип, по тактилип Они танцуют, будто бы это клип делай эти три могу сказать, жизнь удалась Собираю чеки прям на каблуке У моих деток будут бабки в рюкзаке, в рюкзаке, в рюкзаке. Двадцать три могу сказать, жизнь удалась Собираю